Salut! În seara asta vreau să-ți uh, improvizez despre a mări. A mări cu lupa, de exemplu. M-am uh, uitat uh, uh, cu, pe obrazul meu mărit cu lupa și am văzut tot felul de impurități. Și m-am gândit că e o metaforă bună pentru atunci când îți dorești să, să mărești tot banii din bancă, numărul de clienți ai tăi, um, nu știu, numărul de copii, să-ți mărești familia, să-ți mărești numărul de oameni de pe Facebook, nu știu, prietenii. De fapt, um, uităm că odată cu mărirea, noi observăm și vom observa și impuritățile, adică și lucruri pe care poate nu vrem să le vedem. Pentru tine ce înseamnă a mări? Mhm. Ceau!